Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falky, hôtesse de l'air ou steward Je oh, Je sais plus. J'irai voir ça tout à l'heure. Je vérifierai tout à l'heure. Bref, aujourd'hui, nous allons découvrir quelques sites pour gagner de l'argent sur vos billets d'avion. Tout d'abord, commandez votre billet sur Internet entre 1h et 4h du matin. C'est moins cher et bien rentable, jusqu'à 25% de baisse par rapport aux heures de pointe. Il ne vous reste plus qu'à devenir insomniaque. Pour obtenir des billets à des prix défiant toute concurrence depuis l'Europe vers le monde entier, un Londres-Tokyo par exemple pour 68 euros, je vous conseille ce site www.flyforfree.pl. Alors oui, euh, vous vous dites .pl, .pl, euh, oui, c'est un site polonais. Oui, en polonais. on peut pas, on peut pas tout avoir. Hein. Bon, alors pour apprendre le polonais, si vous n'avez pas d'ouvrier en ce moment chez vous, je vous conseille le site imprononçable qui s'affiche. Un seul mot à vous dire Podzenia. <laughs> Ça veut dire bon courage euh, en polonais. Oui, je m'y suis mise un peu parce que j'ai une fuite chez moi dans la salle de bain en ce moment. Euh, et, donc j'ai des plombiers euh, polonais. <laughs> bon. Pour, euh, pour ceux dont le vol a été annulé, surbooké ou retardé pour une durée supérieure à 3 heures, il est possible que vous ayez droit à une petite compensation allant jusqu'à 600 euros quand même. Le site www.vol-retardé.fr permet justement de savoir en quelques clics si on a le droit à une indemnisation et de combien. Le site gère les procédures à votre place grâce à une armée d'experts et d'avocats. Si vous êtes indemnisé par la compagnie, le site prend 25% du montant perçu. Alors, il ne vous reste plus qu'à prier pour que les techniciens découvrent que le moteur est défectueux ou qu'il y a un trou dans la carlingue. Avant le décollage, bien sûr. Nous sommes arrivés à destination. J'espère que vous avez effectué un agréable vol à bord de notre compagnie. Pour nous témoigner votre fidélité, likez, cliquez et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Erection